来呀！来 今ですねんとの鉄道駅に来てましてこれからですね家族みんなでパリに行く予定なんですけどパリでパートナーのおばさんの70歳の誕生日会があるということで親戚一同30人ぐらい集まるらしいんですけどあもうねあもうもう着いたのあじゃあ行こうねということでこれから TJB に乗ってパリに向かいます さあ私たちはですね13時2分発のパリ・モンパルナス行きの t j w に乗ってパリに向かいますこうしてね家族4人でパリに行くのは初めてなんですねどんな電車の旅行になるでしょうかさあホームに着きましたので乗る車両をね探していきます ちょうどお昼時の時間だったので持ってきたサンドイッチとあとはね売店で買ったサラダをみんなで食べますさあ t j イが出発しましたミキは生まれて初めての t j イです移動中はですねミキはずっと手の観察をしててパパはねお仕事をしてまして K はね好きなアニメを見てみんながねなるべくストレスなく過ごせるようにしていました。 やっぱりね3歳の後半になってくるとね徐々に落ち着きが出始めてですねこう移動中にぐずることがすごく少なくなって今回の電車移動はだいぶストレスなく過ごせました。そしてなんとから2時間ちょっとパリのモンパルナス駅に到着しましたこの後ね地下鉄に乗って親戚のお家に移動するんですがなんとモンパルナスで 地下鉄のチケットを買うために30分並んでやっと地下鉄に乗れましたさあナシオンというねパリの駅に着きましてそこからね親戚のお家まで徒歩で移動しますこんな感じでねパリはエレベーターがない出口がとても多くてですね もちろんね遠回りすればエレベーターに乗ることができるんですけれどもとても不便でですねベビーカーでの移動はパリはね本当大変でした。パリにね来るたびに思うんですけれどもやっぱりねパリは何とに比べたら本当に大きくてですね このサイズの環状交差点フランス語だと本ポアンって言うんですけどこのサイズの環状交差点はねなんとにはないんですねそれにやっぱり人が多くてそしてねやっぱり人の雰囲気もねなんととなんとなく違う感じがねするんですよね 義両親もパリに到着しまして無事に合流しましたこちらのねパリのアパルトマンはですね親戚が所有してましてこの週末は義両親と泊めさせていただくことになりました義両親とはですね車で6時間ぐらいの距離にお互い住んでるんですけれどもなんだかんだですね月に12回は会うような間柄なんですね。 さあ今夜の夕食はフランスの冷凍食品店ピカーで買った餃子と枝豆をいただくことにしましたおろパピーレフォーフォーパピー

On C'est toi qui fais ouais. Je veux voir mamie. Ah, ah, mamie. Tu veux voir mamie Tu manges ton panettone Coucou mamie. Coucou. C'est bon le panettone. Coucou papy. Mamie, tu fais coucou Coucou. Ouais, papa. coucou papa. Allez, tu veux Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ouais. ちゃうはいどうぞ頑張って頑張ってみきちゃんあ、キック大丈夫だよ。みきちゃん一人でできるから。 ミキちゃん一人でできるから voici, bah, quand elle a commencé à avoir... on va te... Papy Et papy, à moi tour de faire. Allez, tente le allez, tente Allez, tente mets sur ton dos. Allez. Passe-toi comme ça parce que je veux aller sur ton dos. Ah, tu veux aller sur mon dos. Ah, ah, qu'est-ce qui fait qui couille Qu'est-ce qui fait qui couille Tu peux te lever. Je peux me lever Oui. Oui. Allez, on se tourne, on se tourne. Ah oui, allez, allez, tu viens Allez, Mickey. Tu viens Allez, on va. Tu viens te tiens, hein Oui, ah, je me tiens. Tu te tiens, <laughs> C'est ma mamie qui, qui ah, donne l'oreille. Ah, gendarme, ah. à pied postillon. Allons à la gare, les autres y sont. Ou pas. Ou pas. Laisse-toi faire. Ou pas. Ou pas. Oh oh oh oh oh oh oh oh il faut pas que tu bouges les, fesses du cheval. Au galop, au galop, au galop, au galop, au galop, au galop, au galop. e d c o a 誕生日会までねまだ時間がありますのでせっかくねパリに来たということで私はね一人時間をもらってある場所に向かうことにしましたあいにくの雨模様ですがパリの街並みを楽しむために徒歩での移動です さあせっせと歩くこと約25分こちらのお店に到着しましたさあそしてお昼はこちらのレストランにやってきました さあそしておばさんの誕生日会でやってきたのはパリ12区にある縁日博物館ですこちらでは19世紀縁日の際に実際に使われてきた出し物屋台や移動式遊園地で使われてきたメリーゴーランド等が展示されていますさあこれは一体何でしょうか後ほど出てくるのでお楽しみにしていてください 今日はおばさんの誕生日を祝うために親戚一同約30人ほど集まりましたこちらの博物館ではガイドさんの案内をもとにかつての縁日で使われていた遊びをみんなで楽しむことができますさあこちらはどんなゲームでしょうか それぞれの台に穴が開いていて玉が穴に入ると馬が進む仕組みなんですね。 さっぱパリ滞在を終えてナントに向かいます サ・モンパルナス駅に着きましたモンパルナス駅はブルターニュなどのフランスの北西部に向かう列車の発着駅になります私たちは南都行きの TJB が止まっている一番ホームに向かいます乗る車両が一番奥ということもあるので時間に余裕を持ってこないと大変なことになります さあいよいよ南都へ向けて出発ですあっという間のパリ滞在でした 最後まで動画をご覧いただきありがとうございましたそれではまた次回の動画でお会いしましょうアビアント